Manolo era un bon home, un bon paisà i un bon ciutadà. És cert que havia desaprofitat els estudis primaris i hagué de traure la certificació escolar anant a l'escola d'adults Musafes. «Ai, tant de bo que tots els que tenen carrera foren com ell!» deia sa mare. Treballava a la cooperativa i un malaurat dia pergué el seu treball. Buscava feina com un desesperat però en temps de crisi el tema estava difícil. Tenia pocs estudis i la seva dedicació a la banda de música i a investigar sobre les danses del seu poble no li feien un currículum massa exitós a ulls dels patrons. Un matí es va presentar a una empresa que buscava persones per a desembossar vàters. Li feren passar diverses proves. Li demanaren si tenia el B2 d'anglès i el xinès mandarí, si era especialista en pissarra digital i PowerPoint, i fins i tot li feren omplir tests psicopedagògics fins la matinada. Superades totes les proves imaginables, passà a l'entrevista i també la superà. A punt d'aconseguir el treball, li demanaren les seues dades i li digueren que li enviarien tota la documentació per correu electrònic o per mòbil. Però Manolo no tenia ni una cosa ni l'altra i l'empresa no volia contractar una persona que no existia. Desesperat de la vida, no sabia si inclinar-se pel suïcidi o per comprar-se un quilo de mandarines amb els seus últims estalvis. Es decidí per la segona opció i quan estava a punt de menjar-se la primera, ben assegut a un banc del parc, una dona se li aproxima i li va comprar els cítrics pel doble del seu valor. Amb aquests diners va adquirir dos quilos més i els tornà a vendre pel doble del seu preu. D'aquesta forma passà tota la vesprada i tornà a casa amb 46 euros. Al dia següent dedicà tota la jornada al mateix ofici i benefici i així durant diverses setmanes. Cada vegada s'alçava més prompte i retornava a casa més tard i els guanys eren majors. Ara recorria tot el poble i inclús arribar al Sira per a vendre les seues mandarines. En uns mesos ha aconseguit tindre una botiga de la seva propietat a la Gran Via, molt a prop de la Casa de la Pedra, i en uns quants anys es comprà un vehicle, donar treball a la família i contractar més persones. En uns anys aconseguí un camió, una fàbrica, una empresa, una flota de vehicles, anuncis als mitjans de comunicació i a Rivera televisió, delegacions a l'estranger i es feu milionari. Però els anys no passen de bades i arriba el moment de pensar en la jubilació i en deixar el tema de l'herència ben lligat anar a un dels millors advocats del seu poble, inigualables en tot el món, li portà tota la documentació i deixar en el tema tancat, a excepció dels tràmits administratius corresponents. Senyor Manolo, només falta que li ho confirme. Donen, per favor, un correu electrònic o un mòbil on el puc avisar. Ho sent, però no en tinc. Com és possible que no en tinga? S'imagina on podria d'haver arribat si en tinguera? Sí a desembosador de vàters. Vivim en un món tecnològic on és convenient saber utilitzar els seus aparells més comuns, però això no ha de convertir-se en imprescindible ni obsessiu. La vida és molt més i la relació entre les persones ha d'estar per damunt de qualsevol objecte o tecnologia. A més a més, en ocasions, els missatges més manipuladors, reaccionaris i execrables s'amaguen darrere de la música, els colors i les animacions d'una pissarra digital, d'un vídeo o d'un PowerPoint. O no seria bonic que els metges i les metgesses ens miraren més als ulls i menys a la pantalla de l'ordinador i de quan en quan ens tocaren